Alhamdulillah Jan semangat warga masyarakat Grogol khususipun Dukan butuh Leti salam ki semangate pol Ye, matur Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du kunjuk katur dumateng para pepunden pini sepuh aji sepuh ugi sesepuh wonten ing laladan karang lumriki ingkang tansah tuhu kinabekten dumateng ingkang ngasto pusaraning adil wonten ing laladan karang lumriki khususipun ibu lurah ugi ingkang tansah kalormati ugi Bapak Kapolsek Jambon Engkang dalu menika nggih sebagai pengaman wontenipun gelaripun paguyuban seni gajah-gajahan Gading Puspo Siturukun Desa Sendang Jambon Ponorogo ugi ingkang tansah kalormati khususipun dumateng para bapak para ibu warga masyarakat Grogol Putuk ugi ingkang berbahagia. Wonten ing kesempatan lalu menika langkung rumiyin sumangga ingkang kaping sepindah dari akan tansah akan ros pujo tulisan puji syukur kita dumateng ngarsa dalam junjungan kita nggih punika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ingkang angka pindah menika monggo kita tujuaken dumateng warga masyarakat Karanglo khususipun Putuk ingkang sampun ngawontenaken Dirgahayu Republik Indonesia ingkang ping pitung Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk atur di mateng ngarsa dalam junjungan kita nggih menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun tansah kita wantu-wantu syafaat menggah pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Para bapak, para ibu, ugi para rawuh sami, alhamdulillah dalu niki warga masyarakat Grogol Puthuk khususipun rawuhaken seni gajah-gajahan gading puspo siturukun saking desa Sendang wadine hajat saking warga masyarakat Karanglo ngeh meniko mangayu Bagio dirgahayu Republik Indonesia ingkang ke-77 bersama Putra Samboja masyarakat Gorgol Putuk didukung oleh komunitas anak rantau Putra Samboja. Wah, Jan. Delokan yo gayeng. Tapi nggih nuwun sewu para bapak, para ibu. Niki ketinggalanipun penyanyi ini niku pripun nggih dijob balik nih soale saking kawontenan niki alasannya mumet ya muka-muka mumet tenan wong dicoba wis pirang-pirang sasi yuk dan gih tapi yuk dongak nih muka-muka asalnya mumet dang mari syukur bagi lek dalu niki saged rawuh wonten ing desa Karanglo ngregengaken gelaripun paguyuban seni gajah-gajahan Gading Puspo saking tlatah Jambon Wonorogo nggih Oh nggih Kangge miyak swasana sepining pagelaran wonten ing dalu punika saking kru Gading Puspo sumangga jumeneng hanyarengi kalian Widowati ingkang sampun wonten ngajeng Monggo para bapak. Nah, Sik. Nuwun sewu bapak nggih. Ben bodho ngate kabeh warga saking Sendang barengi kalih penyanyinipun. Dumateng Bapak Sukar, monggo menika pepiling kajengaken selawat tombati. Monggo Mas, dados ayo niki warga masyarakat saking Gading Puspo monggo jumeneng. Hanya rengi Pak Guyupan seni gajah-gajahan wonten ing dalu punika. Monggo pupuja dados. Ayo, Nduk. Jumeneng monggo. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah. illallah Muhammadur Rasulullah wis mandine tansah illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielengke wancine podo nindakake adan wis kumandang wayahe sembayang natepi wajib dawuhe pangeran sik lo salat dijaga ing limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tomanina Sayak sayakti ngedoki tindak mungkar Magrib lan ngisek jangkepim Prayogane ditambah sholat sunai Aja sempra Ayo dok pemudi pemudine monggo. 患者。 cukup kanthi isi komalan sing tomanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan ngasar salat saya ketinga tindak mungkar Maghrib lan ngisek jangkepe Prayogane ditambah Salat sunai Masuk aja sembrang mong xa thế Merdeka Rahayu Republik Indonesia Hey, hey Masih bersama Gading Puspo Sitorukun Jabon Ponorogo